Здравейте, приятели! Сега ще си поговорим за това как да направим оглед на автомобил при покупката му на старо. Бързам да направя едно важно уточнение по темата. Има много информация и в крайна сметка е добре да знаем, че въпреки всичко е и въпрос на късмет, но това, което зависи от нас, е добре да го направим. А в поредица от няколко видя ще се опитаме да формулираме и нашето мнение по този въпрос. И така, да се залагаме за работа. Като начало, външен оглед на автомобил. Каква ни е целта? При външния оглед на автомобил. Целта ни е да установим реалното състояние на автомобила, пребладисван ли е, удрян ли е, ако да, до каква степен. Преди да започнем огледа, трябва да знаем още нещо. Много важно. Всеки един автомобил втора употреба – е възможно да е претърпял някакъв инцидент. От малък, например, на нарушаване на лаковото покритие на предния капак, радиаторна решетка, предна броня, от камъчета по пътя, до голям инцидент, загуба на контрол, напускане на пътното платно, преобръщане по таван и тотална щета според застрахователи. Важното е след тези инциденти или поредица от инциденти, възстановяването на автомобила да е направено качествено с необходимите материали, технология и време за това, а не набързо оправена, по-точно замаскирана с цел висока печалба и бърза реализация. С проистичащите в последствие за наша сметка проблеми. Хайде вече по темата. Ако имате възможност, огледайте автомобила, който сте харесали на дневна светлина и слънчево време. Именно тогава най-ясно се виждат евентуални дефекти. Започнете огледа последователно, без да бързате от единия край на автомобила, детайл по детайл, например от преден десен калник, като обиколите целия автомобил в кръг от 360 градуса и пак се върнете до предния десен калник – огледайте тавана на автомобила, също добре и праговете. Това са детайли, които понякога се пропускат. За какво да гледаме? Ще започнем, колкото е и странно да ви звучи, с пастирането. Следите, които можем да забележим, са по оплътненията на вратите и по пластмасовите детайли. Остават прашинки и част от ваксата. Това е операция, която при полиране с вакса, ръчно или машинно, може да се постигне много добър ефект за нашето лаково покритие, но трябва да се използват подходящи вакси в определена последователност и без да се бърза. И това струва пари, което ако някой е инвестирал и го е свършил вместо нас, добре дошло. Но ако е направено само за да се освежи колата, която е нов нос, тогава по-безобидното е след месец-два да загуби своя блясък, но може при неправилно пастиране или по-точно полиране да се нанесат щети върху лаковото покритие, които, а, а, които са като прегряване или надиряне. Когато погледнем даден детайл, например вратата, може да видим, да внимаваме за дръскотини във формата на кръгове, които се получават при некачествено полиране с машина, а и водещи до трайно нарушаване на лаковото покритие.